hello and welcome welcome friends आज की ये वीडियो टैली में अगर आप जीएसटी लगाते हैं सब कुछ इनेबल आपने कर रखा है फिर भी जीएसटी कैलकुलेट <laughs> नहीं होती है तो इसी को लेकर के है तो चलिए आइए देखते हैं कि जीएसटी क्यों नहीं कैलकुलेट होती है तो यहाँ से चलते हैं परचेस वाउचर में नाइन प्रेस करके और यहाँ पे सप्लायर का एनवास नंबर डाल दो और यहाँ पर वो डेट जिस डेट पर होगी परचेजिंग यहाँ पर हम कैश ही कर लेते हैं कैश में परचेजिंग करेंगे और यहाँ पर आकर के बस यहां पर हमने आ, सब कुछ ओके कर दिया है अब यहां पर सपोज कीजिए एक स्टॉक आइटम मैंने बना रखा है कंप्यूटर तो यहां पर एक कंप्यूटर परचेज करो या दो चलो एंटर करो और अब फिर से एंटर करो एंटर करो अब जीएसटी तो हमने पहले ही इनेबल कर रखा है हालांकि आपको दिखाया नहीं है यहाँ पे सीजीएसटी का लेजर बना हुआ है ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता है तो परेशानी खड़ी हो जाती है अब आप सोचते हैं कि जीएसटी इनेबल नहीं किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ जीएसटी इनेबल है ये देखिए यहाँ से आए और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे जीएसटी को यस किया गया है एंटर प्रेस किया यहां पे सारी डिटेल फिल की गई है मंथली जीएसटी फाइल होगी और यहां पर जीएसटी को अल्टर भी किया गया है 18% जीएसटी लगाया गया है टैक्सेबल रखा गया है फिर भी जी जीएसटी कैलकुलेट क्यों नहीं होता है ठीक है तो एक बार फिर से देखते हैं यहां पर बी प्रेस करते हैं और फिर यहां पर सप्लायर का एडवांस नंबर डाल दिया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहां पे कैश कर देंगे एंटर प्रेस करेंगे फिलहाल हम कैश में ही परचेजिंग कर रहे हैं एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए बस यहीं पर गलती हो गई और वो गलती आपको पता नहीं चल पाती है आप परचेज अकाउंट का लेजर लगा देते हैं और यहां पे कर देते हैं जो स्टॉक आइटम है वो ओके एक कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं एंटरपेस किया एंटरपेस किया एंटर प्रेस किया और यहां पर आ जाएंगे और यहां पर सीजीएसटी लगा देंगे सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी तो लगेगा ही तो फिर कैलकुलेट नहीं होता तो कैलकुलेट ना होने के पीछे रीजन यही है कि यहां पर जैसे ही आप आते हैं परचेस वाउचर में यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हैं कैश करते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटर करते हुए यहां पे आ जाते हैं और यहाँ पर आप रख देते हैं अनरजिस्टर्ड दैट्स वाई ये कैलकुलेट नहीं होता तो आपको यहाँ रखना है रेगुलर ठीक है और यहाँ पर आप चाहे तो जीएसटी आई डाल सकते हैं फिलहाल मैंने छोड़ा है एंटरप्रेस करता हूं कंप्यूटर करते हैं यहाँ पे एक कंप्यूटर ले लेते हैं या दो कंप्यूटर और एंटरप्रेस करते हुए एंटर एंटर एंटर अब यहाँ पे सीजीएसटी लगाइए तो अब यहां पे सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया एंटरप्रेस करो और यहां पे एसजीएसटी लगा दो तो इस तरीके से ये एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा और अगर डिफरेंट स्टेट का मामला होगा तो वहां पर हम क्रेडिटर पार्टी चेंज कर सकते हैं लाइक यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का एक लेजर हम बना सकते हैं जैसे यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया एंटरप्रेस किया अब यहां पे कैश आ रहा है तो यहां पे क्रेडिटर पार्टी का लेजर अल्ट के साथ सी प्रेस करके बना लोगे ठीक है कुछ भी कोई नाम दे दो क्रेडिटर पार्टी का मोनिका ठीक है सप्लायर एंटर प्रेस करो एंटर प्रेस करो ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में एस प्रेस कर लो एंटर प्रेस करके सन्ड्री क्रेडिटर कर दो एंटर प्रेस करो एंटर प्रेस करो एंटर प्रेस करो यहां पर स्टेट चेंज कर लो देखो ध्यान दो स्टेट चेंज करो एमपी कर लो ऊपर जाओ एमपी कर लो या कोई और भी स्टेट कर सकते हो राजस्थान एमपी कुछ भी ठीक है महाराष्ट्र कर लो चलो एंटरप्रेस करो पिन कोड वगैरह देखते रहना बाद में एंटरप्रेस करके स्टेट हो गया तो ओके हो जाएगा अब एंटरप्रेस करो फिर से एंटरप्रेस करो enter enter enter enter enter enter enter enter यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा बना ही हुआ है अब यहां पे वो वही स्टॉक आइटम कंप्यूटर ले लो या माउस कुछ भी तो यहां पर 10 12 टू खरीद लो बीस टो ठीक है एक की कीमत सौ रुपया 240 पे चलो ठीक है एंटर प्रेस करो एंटर प्रेस करो एंटर प्रेस करो अब यहां पर सीजीएसटी लगाओ देखो सीजीएसटी कैलकुलेट होता है अब यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा क्यों नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का मामला है ठीक है तो यहां पर आप लगा दीजिए सीधा आईजीएसटी और देखिए खट से कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके सामने ठीक है अब आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए यहीं पर मिस्टेक होती थी तो दिक्कत होती थी अब क्लियर हो जाएगा ओके